Tiene La palabra el senador Arrieta. Presidente jauna, colegas ondreok, Eusko Legebiltzar taldeak EAJ JPNV gaur ona dakarren eh, mozioak akordua bihatzen du behin betiko bukatzeko Espainiako gobernuaren e, bueno, eh, mutur sartxearekin autonomia erkidegoen kompetentzien e, eh, ere Ikusita zenbat pinganillo martxan daude gure arteko komunikazioa egin dugu. E, bueno, mozioari ordezpen e, zuzenketa presentatu dugu irugaren puntuan egin zuzen, Ba, e, zuen mozioan azaltzen den e, eh, irakasle lan baldintzak eh, hobetzea eta gure zuzenketan jartzen dugu eziketa sektorearen lan baldintzak hobetzea gure ustez modu argia eta zehatzago batean erantzun baikorra emango liokelako ba, gaur egun gure komunitatean Euskadin ematen den egoerari. Zaiz du zarantzarik e, aleginak egin zirela, egin direla eta egingo direla Euskaldunok nahi dugune hezkuntza sistema propioa indartzeko eta hobetzeko, baina hogeita bategarren mendean, ezikitari buruz hitz egiten dugunean, bestelako kolektiboa kontuan izan berritu ere, eta horrezigatik hain zuzen, planteatzen dugune zuzenketa. Gure ustez eta eskuntza komunitateak behin baina gehiagutan e, horrela aldarrikatu du, irakaz lehon lana eta ezikitarekin e, zirikusia hondia duten beste sektoreena, jangelako pertsonala edo garbitzaileak esate bat darako, astu gabe, aurre eskolak, eta ziketa berezian lantzen duten e, langileek, nahiz eta ez izan, onartzea eta egonkortasuna bermatzea gero eta importantea da, bereziki perekaritatea nagusitzen ari den momentu honetan, ez? E, horregatik, e, gure eguera Euskadin egun ez da nahi genukeena, aspektu askotan hobetzen ari gara, eta bai e, e, onartu behar dut eta horrela planteatzen dut lanbide ziketan eredu garela Europan, berrikuntza mailean ausko aurreatu dugu, irakarregon e, prestakuntza bultzatu dola, hizkuntza ereduak horrela duaz, garaiorako eta jangarako familiei familia ematen zaien e, laguntza e, importantia dela ere, beketan ere hobetzen gara, baina nagusia esan behar duena, langileak, eziketa, eziketaren, eziketa sektorearen personalaren lan baldintzak ez dira hobetu kasu askotan 2000 bedatzigarren urtetik. Eta negoziatzea eskatzen dute eta goizago berandu baino gauzatu beharko da. Uste dut bat gatozela aipatutako taldek eziketarekin duten garrantzian eta beraz gure zuzenketa onar dezazuela eskatzen dizuegu. Mi esker.